Atenção! Olhando para aquela câmera, Jegue. Soletre, Guaraná! Guaraná. Hum. Bora! H. Para cinco, para cinco ali. É para cinco, vai. Ali, para cinco. Olhe para ali, vai. Para cinco, olhe para a câmera. A assim cinco é essa, é ter o número sete nela. Pronto, vamos lá. H. Hum. Bora, meu filho. Ah, hein? Hein? Bora! guar H. Ai. volte. Terminou não. Vá. Diretora, tempo para ele, tempo. E ele travou em H agora. É, é, um cacete. Vai, vai, vai, vai, vai, Zamuna, vai. Safado, analfabeto de pai e mãe, volta pro Jardim 2. Jumento. Eu tô rodeado de jumento, de jumento. Eu não sei como é que vocês conseguiram emprego aqui. Sabe na hora do RH, acho que não sabe nem fazer o nome.